الحيارة قال عمر بن الخطاب في هذه الأمة مين إحنا الأمة الأمة دي هنا آه، المسيحيين أو النصارى زي ما هم بيسموهم أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله عز وجل مسبا ما سبه إياها أحد من البشر أهينوهم ولا تظلموهم ما شاء الله الرجل فيلسوف يعني <laughs> ممكن واحد من المسلمين يقول لنا ازاي المعادلة دي يعني ايه اهينوهم بس لا تظلمهم ما هي الاهانة ظلم يعني ازاي انا اهين شخص وبكون ما بظلمه فاذا كيف يمكن للمسلم الذي يقرأ هذا النص كيف يمكن ان يقدم ثقافة التعايش مع الآخر بالتساوي لا يمكن ده بيقول له أهينوهم بس ما تظلموش